mbalamusiza nnyo banyaba ne bassebo abalangira nabambejja basaba ne banaava wepo ne buli sekinoomu gy'osinziira okulaba akatambi kano oba amawulire gano mujebaleko banyaba ne bassebo kansubire muli bulungi nange gyendi mbuliriddemu ennaku nga ziizo mbadde mpulumizzaamuku ngalabi yange nga mmanyi nti buli muntu omukulu alina okugenda okweyiya n'okuba nti abeezaawo embeera ze ez'obuntu Eh, mbadde nonya chikule magale diba so yensongola chi mbadde mbabuze kati dali mbasabye ntingenda ku mulamuko yensongola chi zenda kuzembaze nga sibala bako obanga namwete munda bakole nga mbadde nga yo nga mpumudde muje baliko je mutu sakenga ka student yensimo jira banga bwetambula nangi bwenjira ba entumbu denga bena basubiza nti kusabirize nyine njakuba mugenyi ona ko rwali ona ko rocks ona ko rocks satu so no no nakura kuna musonyo kuna kura kuna enafu zo mwezi abiri mwenda omwezi ogwomusanvu omwaka 2021 nakudolo akuna nakuzo mwezi ya 29 omwezi ogwomusanvu omwaka 2021 kasubire muri bulungi kuona kudolo akuna mulutegedde bulungi bade nkoze mwesobi mujebale koje mtu sake ngalo gabuli jo musoka kuba kuzaku mwenda bana yuganda bawanga ya diaspora jibwe mujali mujebale koje mtu sake ngalo abali mu America buli saza abali Canada buli saza abali Brazil njuje bongereza tujja mu European Union mbalamseza mwenda bana yuganda mujosinzira kuliza mujebale koje mtu sake ngalo nani nendeega nenzija ku lukalu lwa asia mbalamusizaako bannauganda ndabuli nsi gyemuli gyemunoonyeza akawogo mukyabulako gyemutuusaako engalo kansubire muli bulungi nange gyendi nzize tunyumye amawulire nina bangi e, buli muntu wootudde tula wenyweze taginga mugandawo kojjawo sengawo ali mu uganda oba talina data amugule kubanga bino bibakwatako bonna e, bino bibakwatako situnatandika kiggula lugi nkyabuuza nkyalamusa ku bantu nga bulijjo so nno bwetyo kimba kyembali ŋŋenda ku lukawo olw'abawalabu buli munauganda yina gyosinzira okuwuliriza musemazinga wabalabu okulamusizaako mujibaliko gyemutuusako engalo kansubiri muli bulungi abafunye ebizibu alla abakingirize naye nga nange mwendi nange wendi nze obbabuuzaako bwentyo nenserengeta nezijja ku lukalo lw'abaddugavu ntandikidde south africa yona baganda bembalamusizaako gyemutuusako engalo nenzijja bulungi nenzikirira mu ggwanga erya uganda kenya tanzania burundi rwanda south africa Eh, nechimba chimba ni njugira South Sudan wepone katu mujeba wana Tanzania manamba la musiza huli wana Kenya mujeba wana kujemutu saa kengalo ingabuli jo untumbu de kusabilize njini za kaungezi kario ingabu na wasubizati mjia kubira ko mbuli eh, mtu watu kwa kuno tegeza mono kubango renso nga saka na mtu agenda kusikatida owa kusikatida nga tafunye information yeno ya yeah. so no bwinti mwente lokora mazoba muzako mwenda bwle mjia sinzi lokuliza no kubira jamu kakarabize mirimo mujeba wana kujemutu saa kengalo bana Uganda mwena njagara mbele kufidi yeno era njala okwebaza abantu bakola omulimu ogw'enjawulo abasalamu bu vidiyo clip obutono nnyo ne bapupostinga ku social media ku facebook ku ababusindika ku whatsapp ababusindika ku instagram ababusindika ku, ku twitter ababusaasaanya omu nabakolamu amaloboozi namwe balamusizaako omulimu gwe balinyumwe balire ddala kubanga singa simmwe singa information tetambula nabakolamu voice note muzisindikira abantu bamube kampala namwe balamusizaako ate sisudemu ab okutebaza bannayuganda bwenna abebereddemu abagula data mu mbeera eyobuzibu eyo, nemba nga musobola okufuna information nemugitambulirako mwebali nyo mubalira eddala si kyangu okuba mu mbeera bwetu mu uganda ngaabantu bakyosobola okuba nti bafording ogula data ate nemba nga musobola okufuna information ekirungi kyenjagala ze kindeeta kuba wa information kubeera seefu nga mutegedde bigenda mu maaso byabapulaningira byonna nembitegera bulungi nnyo so nno kyekindeeta ku mutimbago guno sinaako kirala kubanga numirirwa eggwanga lyange numirirwa bannauganda numirirwa ensi yange ngensi yange singa si kyekyo nandibadde sijja kubyokukola nabingi nnyo naye ngamba nosijja kuleka bannayuganda abonebone baleme okufuna information kubanga ekate kyali gyosobola kufuna information bonna abantu bonna bafu so njala tutandika olwaleero n'ekikulalo ki era ntumidde ku mwenna bannayuganda buli mugi yasinzira okuwuliriza abettanira ennyo akanyumero kano ak'ekigulalo ki mugye baleko gye mutuusako engalo mwe balekaagala mwe bale kasaasaanya ate mwe bale kugumira ku platifoomu eno eh, tuba tuzoganyiza nnyo kubanga kati singa tulina platifoomu eriko abantu abawerae n'obukadde kkumi naye nga mutamanya batamanya ngamba bano batambula ne bakola ebivuya wawere baakinga page ne bakola kiso page zona bazitulemesiza naye nganze yagamba nti zijja okulwa ne bannayuganda buli gye batwala nga nzigulawo endala so no bwetyo bwe tukola teri kuzikiza kyovula nze ne batwala page nziramu nenzigulawo endala tupambana ne tugizimba paka mufuna information bwentyo sijja kuzikiza nga ne mmota zikiza okungoberera n'okufuna amawulire gano alright njagala tutandika n'ekigulalo gikyaleero njagala mu kigulalo gikyaleero mutagingire abayimbi betuyita ba artist ba musician mu uganda njala mutagingire bacomedian abasesa oba abafuula nti basesa bannayuganda nabo babeereko kuno njala mutagingire bannakatemba abawandiika emizannyo njala mubatagingire njala mutagire bapromota bonna babeere ku kigula lugi kino strictly kyabwe njala bo amesagi yange esembayo olwaliro mbate ate mbagambe kyekyokukola ngaabantu bano bamaze okulya information eno manyi abamu kwe bali kuno bali mubitundu byeggulu bagenda kulomba omanyi okulomba mukumanyi bulungi nnyo njagala babeere ku information eno njiba bulungi nnyo bagwenyale buli kimba kitegeere bulungi nnyo era simanyi oba omukulembeze waffe lwati kyagulanyi ssentamu kuno kwali naye bwana bataliiko omuntu amusemberedde njagala omumpeera obaka buno omugee nti robert kyagulanyi ssentamu nkulamusizaako nnyo gyebalako gyotosaako engalo webale kulabisa industry ya music webale kulabisa bana byabufuzi webale kulabisa abantu abomululula buli omu gyaba nga tasobola kuba nti yeyimirizaawo ngaomuntu nga bulijjo batufera bufezi ntandise bwe nti era njala tandika n'olugero luno omuyimbi yenna gy'oli oba comedian oba munnakatemba oba munnabyabufuzi enna gy'oli nkulamusizzaako gyebalako gyotuusaako engalo tulina olugero olugamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige nkiddamu olugero nolugamba nti akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuuka na nzige ekivunulwa nti nti omuntu yenna olina okusooka okumanya ennaku yo nga tonnapaalira ku muntu yenna gwolaba ali obulungi mm -hmm. era luno olutuukirira nalulo olugamba nti nno eh, bwotambula n'omulangira tekikufuula mulangira olwensonga nti oli aba alina privileges nti mulangira gwe oli mukopi atajja kutuuka mu famire yaabwe kufuula ku kitiibwa ekyo kyolira so bannayuganda mwenna naddala abayimbi bannakatemba bacomedian ne bapromoters ah, mwagenda ew'omukulu omusajja eyeeyita munda uganda ng'ate naye mubunzibunzi empongabyoya gomulooza nti mugagga nti alina buli kimu sali musale akandanaho George ne mugende uwe obaje ati yafuda makage guru webuze bamuzala guru kichakole guru kubanga tayina location wadde walagato ne kitamo zala kagaba malalo wembagambira te jansi teliboka na nzige buli muntu ino okumanya size yo banna Uganda banna kabala muli byo kutegeera kichiche muli kesawa zino ensonga yabali abasajja bajja bawunzi wunzi ngempu na marungu si bannayuganda ekyo mulemyo kitegeera bano basuubuzi be tuyita ba pirates oba be tuyita ababbi b'amagenda bajja okubba magendo ga uganda era yensobola ki bakola ebintu bino byonna mulemy okutegeera ki kyemulina ne mulyoka mwewaayo bulungi nnyo kubanga mwemulowooza nti okufuna ensimbi ezawamu kibasingira okuba nti mukoze enteekateeka ez'obulamu bwammwe mwonna ensonga lwaki ngambye mutaginga omukulembe robert kyagulanyi sentamu nga njagala mu kifo bano abayimbi okuvuma robert kyagulanyi sentamu mumwebaze bwebaza bapromota abayimbi bakomedian mulina okwebaza robert kyagulanyi sentamu than okumuvuma olwensonga singa tabadde robert kyagulanyi sentamu temwandigenze eggulu amwe temwandifunye emotoka temwandifunye sente ate temwandibadde wemuli right now ntandise bwe nti eyobufuzi ya uganda yosef tobasa mutano wakalekizi yajjamu natandika obitabangulanakwate mundagira mosco 18 nawangula 19 mukaaga bwe yavaayo n'atandika okuteekawo ebyobufuzi ebyokwesimba mu 19 mukaaga neyeesimbawo nebyeyeesimbyewo tewabangawo competition oba kuvuganya kwa muntu amuvuganyiza nga lubalakyagulanyi sentamu olwaleero nti baali balowooza nti tali sirias n'amala n'abalaga nti ali sirias yensonga lwaki baatya nnyo omuntu eyava mu ghetto ate nga muyimbi okubafuukira akagumba wetoge yesonga lwaki mwenna mwayingira mu industry eno museveni yamanya oba ne babiba ne bamanya nti abantu basobola okwasaganya kyagulanyi bebapromota bebayimbi bannakatemba ne bacomedian wich nti bakola nsobi tebamanya nti buli muntu alina omukisa beera blessed kati mwe temwamanya nti kyagulanyi gwe mugenda okuwulirako sente olalong ate ekizibu ekyajja nti kano natukuba omuggo ogwa senyiga 19 najja n'abaanika obwerere bwammwe mulina okubaza robert kyagulanyi sentamu olw'ensonga nti abaliisizza okumala emyaka esatu n'ekitundu mwenna ba musician mwenna ba comedian ba promoter mwina okwo bazalo bachagula nyi center mut ababezizawo for free and a half consecutive years nga mufuna sente okuba mu state house mufuna emotoka okuba mu state house mufuna buli kimu kyemwagala amunosula mu five star hotels balo bakyagula nyisentamu ngaekibatwalayo ki era lwaki mufuna ensimbi ezo kubanga museveni yamanya robert kyagula nyisentamu ali serious n'agamba kankwate bano abantu abali mu industry mwali bemba mukozesaako basobole mukkakkanya sinakindi bamumize omusu ave ku nsi kuno naye olwokuba nti katonda tali amberengeza amawogola era tanywerako mwenge ebigere katonda yabalabisa okuba nti mwenna kyagulanyi yabategera n'ensi nebategeera nti muli baavu mponga byoya abatasobola kusiima okugjako okuvuma obuvumi buli muyimbi yenna yafuna emmotoka okulwa state house nga bagikuwadde okulwanyisa robert kyagulanyi sentamu kuba engalo webaze robert kyagulanyi sentamu kuba tewalifuna emmotoka eyo eyafuna ensimbi ng'oli promota ngaera muze kulumba robert kyagulanyi sentamu okuyimiriza mwebaza robert kyagulanyi sentamu nammwe essaawa zino abakyafuna ensimbi nga muli ggulu mugenze eggulu silwakuba nti sale abaagala kubanga sale musajja musumali omugwira muliyo nti kubamwagala kukakanya political pressure eriwo essaawa zino kyekibatwalayo musobole okuba nti mukola amawulire mukola diversion okukakanya robert kyagulanyi sentamu ne people power wepone nop kyekibatutteyo so singa si robert kyagulanyi sentamu oba singa si people power temwandibadde eggulu kubanga abasajja tebabana kye babaagaza guess what bemuba mwagala kumanya nti muli useless mu maaso g'abagwira abarefugi naddala museveni bakyaliibe mujja kukakasa ng'obudde bubaweddeko kyenvudde mbaga nti ejjanzi teribuuka nanzige museveni musajja munyalwanda sali musale musajja musomaali mu uganda bali mubukyamu banansi kati bwemba muwaddeyo ensi yammwe nga n'omuntu abadde agenda obajuna mwamulyamu olukw ate mutandise omuvuma nga temwandibadde mumusabira emikisa kubanga ezimotoka temwandizifunye sente temwandizifunye singa sirinyalero bakyagulanye sentamu naba mwali musindikiddwa ku mission yakwagala mutta so buli avuma era ajeregalo bakyagulanye sentamu njagala weekube mu mutima nti singa tabadde bobi waini twandibadde tugenda eggulu era twandibadde tukimayoki singa tabadde bobi wine twandibadde tufuna ensimbi zino era twandibadde tuzifuna zitya singa tabadde robert kyagulanyi senta mutwandibadde tuvuga emmotoka ezebbeeyi byebibuzo byenjagala obabuuza so mugende ku drawing board mumanye ki kyemuli mulyoke mutandika okulumba abantu bemulina okulumba nga mutegedde bana basajja essaawa yonna tubafuutula mu nsi mugenda sigalawo ngaekisekererwa kunsinga abantu baga nti batwatuloza nti bategeera ngaate temutegeera so abayimbi banakatemba bakomediani abawandiisi bapulomota mujjukire uganda nsi yamwe temugenda gifuluma museveni esawa yonna agifuluma salimusale esawa yonna agifuluma mugenda gisigalamu bannauganda banaba banyigidde mugenda kulyawa njagala mubaze robert kyagulanyi senta mumanyi nti abaliisiza emyaka esatu n'ekitundu singa teyaliiye mwandibadde mulyawa njagala babuuza ebyobufuzi byonna ebibaddewo okuva museveni lwe yajja mu kinana mukaaga munabyabufuzi ki gwemwali mufunyeeko ensimbi gwemwali mufunyeeko emotoka gwemwali mufunyeeko nakati esaa zino nga muga nti byaggwa nga mukyafuna ensimbi kubanga ye mukitegedde so yensonga lwaki mbagamba mwewala omusajja mumwesonyiwe mukole byammwe ebbaluwa gye yabawandiikidde yabadde abategeeza ngaabajjukiza kumanya ki kyemuli so yabadde tabaataakinga olw'ensonga abagamba nti pabuliiki etandise okudisikavalinga nti temulina kyemuli so ngaate luli mubadde mutaddewo kateni ngaabantu balowooza nti abayimbi mulina kyemuli mu uganda nga tulowooza muli bakabi mulina ensimbi mulina buli kimu naye kasita gavu kasita sali musale yabayingiddemu mwafuuse ekisekererwa yensonga lwaki abamu temukyasobola nagula mmere kubanga mwava ku mulamwa mwawayo ebitone byammwe nebabawa emmere nebabawa n'obusimbi kitegeeza mweyambula tekyagala bamanya kino njagala kuwa ekyokulabirako nga nfundikira ekigulalo ki bw'obanga bulijjo wali weegomba omukyala ku kyalo nga mukyala mulungi nnyo era ng'omanyi nti wampisa ng'omwegomba nebaga ndina sente pyasobola zimuteekamu wanudde n'omusanga n'omusajja omulalu gw'osuubira nti talina vali ku kyalo nga yawujja ekiwojjolo amaanyi gakugwamu obeera disappointed n'ogamba kino kikyembadde nwalirira kati lyekkowe lyessamwe muli bulijjo bannayuganda balowooza nti mutegeera era mulina valu naye okuvula babasanze n'abasajja bagwira abatalina siteeke mu uganda abantu bagambye nti wo wait a minute kino kye tuliko kati ye example eyo nti bwobanga obadde muwala mulungi ku kyalo ng'abasajja bangi bakwegomba olina figa olina buli kimu era nga wasomako ne bakusanga n'emijaagulo ng'akwebigise ali mu kuwujja kiwojjolo wallaayi teri musajja addamu kuyimirirako mu maaso mbwe agenda kusiinya ye kategole mulimbwe muli abayimbi essaawa zino mukama bankuumire era musobole okumanya kikimuli bwe munaamuzuukuse ng'obudde bukyamukyabulinamba temulina budde mugenda kuba nga bubagenzeeko naye mu kifo ky'okufuma mwebaze kyagulanyi kubanga muri we muri nensimbi ze muri demyaka esatu nekitundu kuba ye nabamu mwawawa commission okumutta ngenugwe baluma nakati mukyakirina so buli omu beera wooli ngolowooza kyekinaddako singa embeera eba ng'esusse ku gwomulamuzi bwe ntyo nenfundikira ekigulaloji kyaleero mukama makumi atakomera mpeera kati ngenda kutandika vidiyo mu bufunze obwamangu era nkusaba buli muntu okwate olupapula lwekalaamu owandika infomation gyengenda okubawa kubanga sigenda baruisa nga bulijjo njala tandika n'ebintu ebigenda mumaaso mu uganda malero kunywa okutuzi njala tandika n'ebintu ebigenda mumaaso mu uganda allright njala bategeza nti jebuvuddeko mu ggwanga eryaffe erya uganda mu mambuka ga uganda wagwayo ensasagge ekibinja kyabamukwata mundu bebalumba enkambi emu ey'amagye bamu abantu bakuba ne badduka nebyokulwanyisa ne balumba nezombo naye ne bakola ekintu kyekimu abantu bano bo oba bali ku bizinesi oba state stants simanyi naye musuubire nti gavumenti egenda kuvaayo etandika okuteekawo sitanti egambe nti abantu bonna abakola omulimu guno twabakutte era bali wiringi okwewaayo era okukoleramu ne gavumenti basobole okuba nti banomalizinga situation which is wrong kino bagenda kiteekawo soon oba amajje gagenda kwogera oba poliisi oba nyagenda okyogera naye nga mugenda kulaba nga bavudde bagamba nti abatamanya ngamba balumba enkambi zino ebbiri bewaddeyo eri gavumenti nebyokulwanyisa baali baddusa nabyo babireese era bakkiriza okuba nti bewaayo emikono gya gavumenti basonyibwe ekyo kigenda kujja soon oleita kyo mukirinde ekyo nkimaze njagala kutandika na kirala ntandise bwe nti njala mwotagengere mwenna abaali ku lumbe lwakonalebo uh, shakira n'abagesera mwenna abaaliyo na information abamu gye mutasobola kufuna naye nga nze nagifunye okuva mu drowni zange drone misinformation etambula etya nti omugenzi shakira n'abagesera mwamwabiza olumbe mubasiramu bakiyita duwa era ebyavaayo mwabitegera bulungi nnyo omwami muganda waffe ashraf security eyakubibwa katonda bamuttemu omuntu nga nessaawa zino emba amatama omutwe gumuwuuma gulinga genere teweddemu amafuta nga bino byonna byategekebwa era lwali olutegeke olwokuwagala okulumya n'okusaanya abantu amu abanopu olwokuba nti baali bakunganye mu kifo kimu wetwogerera essaawa zino kyekyatuuka mu lumbe luno era ani yakitegeka ntandise bwe nti naye before nga sinatandika information eno njagala enyumba omukyalo n'omugenzi shakira n'abagesera mwasibuka mwegendereze nnyo ennaku zino ebyokwedda byammwe mubyongere ku famire yammwe ne ku nyumba yammwe wape ne bizinesi zammwe olwensonga ntegeddeko nti ebitongole byokwenda omuli isosemwai byagala kuddamu kulumba maka gano at least okugyamu omuntu owaokwonona ebintu byammwe byonna sinakindi okubajjamu omuntu owokubiri okusinzira ku information gyenfunye oba ekyebitambula kati nno neyongere mu maaso mulumbe mwagenda mulumbe olwo iso eso semwai bonna baalina mu ba agenti baabwe era nga bali mu kusipayinga naye olumbe luno okutabanguka ani yali otabangula era kyali kitya rdc wekawempe musaale nnyo okuba nti yalina omukono guno okuba nti aleeta batamanya ŋŋamba okuva mu byokwerinda n'abayaaye okubajja mu bitundu ebyenjawulo okukyankalanya n'okukuba abantu bonna abaali mu lumbe luno nga batagetinzeemu abantu ba nuupu mu kusookera ddala omu ku bantu abaali mu lukwe olwawa omugenzi shakira obutwa omwami nogene bagamba sansa jabberi omu ku bantu abaali mu kintu ekyo ono nga mukozi wa crime intelligence crime intelligence ku department emu ku police ekawempe muno mwali koporo bwembo kasule oyalimu kubo baguli baling leaders mwali mu nomwami kubaita mansur olo amanyiddwa nga mani musajja munene mundabika naye ng'omu ku bo bano be bantu abastagingibwa rdc okuba nti bakola ebintu bino ono amanyiddwa nga mansur man ono nno nga muntu awangalira mu bwayise muno yomuntu ku bantu abana RDC wekawempe sansa jabberi uh, ah, oyakula mu crime prevent crime prevent uh, uh, crime intelligence unit ku department yemu ko ko, ko, ko police yekawempe muno mwe mulina omwami gwaita buwembo kasule ono mulamu muita mansur gwaita man mwami munene nyo mu size ngera ono jawo jalira awo jalira bwayise be bantu balinge leader abali mu lukwe olokuagala okusanyawo abantu ba nope omuli ne ashraf security tugenze maso gurupu eno RDC nabano besome baling leader bafuna abayaye okuva mu bitundu bino wammanga ekawempe ku lukadde gurupu y'abayaye bonna bawanga lya kuwempe ku lukadde babaleeta nga basasuddwa ensimbi kuno kwe kuli abayaye okuva mu kirokole okuliraana ewa chairman atwala ekitundu ekyo wepo ne mu kimwanyi ebwayise bano be bayaye ab'ebitundu ebisatu gye babajja okujja okutawanya omukolo ogwo n'okuba abantu okumala okubajjamu omuntu mu lumbe lw'omugenzi shakira nabagesera bino byonna byateekebwa rdc n'ebitongole byokwerinda okuba nti bakola ebintu ebyo era wenfundikira mukanyomeraku nga mbagamba nti famire y'omugenzi shakira nabagesera mwegendereze nnyo entambula yammwe endya yammwe ne bizinesi engeri gyemuzikolamu olwensonga waliwo olulumba olujja bandibasikamu omuntu omulala sinakindi okubatuusaako obulabe bulijjo nga bakukikola awo nvuddewo ngenze kugulira eddala njala kwebaza bannamateeka b'ekibiina kya national unity platform abasobodde okuba nti mwagenzeko mu kooti nemusobola okuba nga musiteekayo okusaba kwammwe abantu baffe bonna babe nga bateebwa mu ngeri esoboka olw'ensonga nti tebalina misango gye bavunaanibwa naye mwakoze ekintu kino mu mateeka era nga ne katonda abalaba kituufu nnyo ne temwategedde kikyali mabega wa kooti zino njagala bategeeza ekintu kino wammanga eyaliko omukulembeze w'eggwanga yoseto wasira mutano wa kalekyezi olumbe gwe lubala embirizi ne mutabani we omumpembe muhoozi kanyirupama oba mwe gwemuyita muhoozi kanyirugaba we paul ne mutabani waabwe gwe bawa omuwala wawujja ekiwojjolo gwebayita ah, gwebayita ah, ah, gwebayita waliwolooyawo kaarugire Ah, nekudako n'omusajja ayeyita atone jeno omusajja kati omupya kiri wakiwanuka ono nno kiri wakiwanuka ye muntu aweebwa ebiragiro okuva mu famire eno okuba nti alagira bajjaaji oba balamuzi bonna mubitongole byonna mu ggwanga lyonna okuba nti okukola decision oba okutwala okusalawo kwonna balina kukukola nga bamaze kumwebuuzaako ate naye n'akubira bekikwatako okumuwa ekyokusalawo ekyokubuulira abalamuzi ki kye balina okukola kati mukama wange era baloya ba national unity platform abakulembeddwamu ah, mukama waffe mu byamateeka kanso wa mary muganda wange njala kutegeeza ensonga y'okujja baganda baffe mu kooti eyinza okutuuzibwaliramu olw'ensonga nti omusajja ono atone jeno kiriwa kiwanuka ebiragiro yabiwadda bajaji bonna mu ggwanga Njitali muntu yenna akirizibwa kuyimbula musibe yenna ng'aliko akakwate ka byobufuzi naddala nga alina omukono okuba nti awagira ekibiina kya national unity platform obanga muwagizi wa kyabwe robert senebo wa people power olw'ensonga nti mukama we yesu etabasira omutano wa kalekezi olumbe gwe lubalimbirizi ne mutabani we muhozi kanyirupama ne mukulu odrek lwaba ogwo baabawa ebiragiro nti teri muntu yenna akkirizibwa oba mulamuzi yenna kuba nti awa amateeka agata omusibe yenna yensonga lwaki nti ekooti zino zituula mu ddakiika ssatu omulamuzi nasooka n'afulumamu afune essimu okuva order from abaavu embulya kyekyokkola era bw'akomawo abagamba kimu koti adijandi obujulizi tebumala oba tujja kweyongera mu maaso nga tumaze okwetegereza ensonga zino yensonga lwaki bumwagenze mu kooti babagambye tebasobola kuta muntu yenna olw'ensonga kiri wakiwanuka omulimu guno yagulimu ng'afuna orders okuva abaavu ze bamugamba nti tageza ne bata omuntu yenna okuva mu kkomera nga munnabyabufuzi oba nga yaliko mu mbeera ey'okuba nti baagala okusuula baagala okubasuza omukono mukibya so nno njala kubategeeza mugezeeko nnyo sibagaana naye oyo ate nojina omupyali wo kiriwa kiwanuka gwe ŋŋamba nti amayansi tegabuuka na nzige ojja kutegera lumu nti okulya mu nsi yo olukwe ngaowagira bagwira kyabulabe ennyo n'okusinga okwebaka n'omuntu agenda okusiiga obulwadde bwa siriimu ŋenze mu maaso awo nvuddewo ŋenze ku infomation endala information endala eri bweti ekituufu kiri nti ensi nga omugiraba era bwetambula eri matankane era ng'omusajja kennyini oyo atwebimbikako atufuga naye nga tatufuga mubukyamu ebintu ebigenda mu maaso byonna mu ggwanga ebikolebwa n'ebitambula ku midiya za uganda byonna bifumbirire era bijingirire eggwanga si bwelina okutambula buli kimu kyonna kifu olw'ensonga nti bano obuyinza babba bubbe ngeri bagamba nti akatali kabbe amagumba oli awo suula mu mulyalo olw'okuba nti omubbi bwamala okubba buli kyabba kyonna ne baba nga awaasa matooke alina okumekinga shuwa eitha ebiwata biwa embuzi bwaba babbya enkoko nga nebyo alina obbisuula abisimira mu kinnya oba n'amagumba alina okugwakeweka obutasobola mufuna nti yabbye enkoko ya muliwana nakino bwe kiri mu byobufuzi ebigenda mumaaso mu uganda nti essawa zino social media platform zonna eziddukanyizibwa state zimanejingiddwa ba agency nga eya muhozi kanyirupama oba muhozi kanyerugaba neya yose tobasiromatano wakalekezi ye kenyiri bya postinga siya bi postinga olw'ensonga nti yayiika windows tanana kintu kyonna kyasobola okukola so nno social media account zaabo abantu zonna ziddukanyizibwa bantu baabwe ababulya ki ekyokukola so si bbo nga bba abantu nti bakola ebintu ebyo era mukyetegereze nnyo TV radio station zonna zileta ebintu ebikadde bibateekayo okusinga okuleta ebintu ebipya ebibeerawo bakola photo edit ne video edit ne baziteeka ku mitimbagano okubabuzaabuza okubagamba nti abantu bemulowooza nti webali tebaliwo bambi ebimba ebibala embirizi bagamba okalyadda kaddadda enfunyu ogirira mukatikuna nekulinda mu coffini nekuwa kyolina okutegeera obulungi tugenze mu maaso kati wano wenjagala buli omu ateeka essira bulungi nnyo njagala mumpuliriza bulungi yoseritibahabulaotabaisiramutano wakarekezi ekitufu kiri nti mulwadde muyi kibayita omulwadde omuyi kitegeeza omuntu abeera mulwadde ebyaddala era olwokuba nti yabadde ayina okwogera ku lwomukaaga bakyusiza jje ku lwokutaano naye njagala mwetegereza ebintu bino okusinza ku information gyenfunye esooka eri bweti bakyusiza olunaku olwomukaaga bakisuse nolwokulwomukaga bakize ku lwokutaano olwensonga bakimanyi nti abantu basobola okujja olunaku lwenkya kuba ennaku zaabwe ziba ziweddeko ne bagamba kabamuleete ku lwokutaano ekituufu kiri nti iso eso semwai ne ba agenti ba state basazeho okuleeta omusajja ono bamuleete ayogere naye nabagamba mwetegereze nnyo embeera oba bagenda okuleetera omusajja ono kiri mirundi ebiri bw'anaaba tasobodde kufuna mbavu zimuleeta kutuula mu ntebe bandireta obu video obujingirire nga bulimu amaloboozi ge era nga butambula buzannya naye nga si yeye omutuufu ku ssaawo yabayogera ntegeezeddwako nti bano abantu bawaliriziddwa nnyo okuba nti bagenda kukola kye bayita okukyusa n'okubuzaabuza engeri olw'omusajja gy'anaaba alabikamu ekituufu kiri nti omukulu ono n'okutuula okumala eddakiika ettaano kimuzibuwalire nnyo olw'ensonga nti ekiyimba ekimbala embirizi era olunaku lwenkya bagenda kufuba nnyo okulaba nti bateekawo ubc yegenda okuba nga esapulayinga ebifaananyi byonna ku media kampany zonna akakodyo ke bakoze kaakano mujjukira bulungi nnyo omutanda waffe bwe yasooka okulabirakoko eri obuganda nga tumaze omudimandinga kamera zonna ezaali ku mukolo zaali zifeezinze ekifaananyi kya ssaabasajja kabaka nakino bagenda okkikola balina kamera zebaleese okuba nti bagenda balaga yosete basiro yosete basiro yosete litiba habro tabasiro mtano wakarekezi mchifana ni echisoro mula bisanti afana bubi era bagenda kola chetuita assessment wanabanga embera jari mte mosobo zisa kutula kubanga bagame at least bayi soro mutega na jana atula mwete geleze nyo entula jage endo tula omuntu omutege tabula mwetegereze nyente mwetegereze nyente mwagendo tula wanabanga ze in case ngarabise kuba kiri probability eiza okujja oba okujingirira obutambi ne babuleeta ne babuzanya ku tv naye ngaera mwetegerezera bagaba abantu abasoma videography ne photography mwe mulina okubuusa bannayuganda bino ebintu ebijingirire bakula olwensonga bannayuganda basinga obungi tebamanyi kyebayita video edit tebamanyi kyebayita photo edit oba photoshop tebakimanyi oba mutenda wekifaananga nti ah, musajja yazze naye ngaekituufu kiri nti ebintu bingi byolina okwetegereza ku lunaku lwenkya one bwanaaba nga alabiseeko mwetegereze entuula gyagenda otuula n'ekifaananyi ekigenda okulabikirako era tivi endala baziganye okukapicalinga bagenda kukozesa ubc yegenda okuba e nga esapulayinga ngaera bwe kibadde naye mu kusapulayinga bagenda kukola kye bayita video editing okuba nti temusobola kwetegereza muntu oli bulungi nnyo era mujjako mwetegereza bulungi nnyo ebintu byonna nga bigenda okubeera ekyo kyo nkibagambye njagala mukyetegereze bulungi olunaku lw'enkya bwanaaba ng'asobodde okufunamu embavu ezitula mu ntebe eyo kyenjagala obbabuusa yoseri tibahabula tobanawakalekezi ayagala ennyo midiya bw'abazze okwogera olmost ayogerera one hour singa banamuleeta vidiyo nezanyibwa eddakiika 5 ku 15 nga taweze zesaawa kijje ku nze mujja kumanya ki kitufu ekiriwo yoseri tiba habulwa gwe mmanyi mutabani wakalekezi yaliko omukulembeze w'eggwanga ayogerera essaawa namba plus naye nkya bw'ataweza kitundu kya ssaawa oba bw'ataweza kitundu kya ssaawa oba eddakiika asatu oba essaawa mujja kumanya waliwo ekitali kituufu naye byonna basobola obbikola kubanga wa professional we bali mu state house abalokole bintu byonna nenga mwetegereze nyo obutambi bogendo kubanga buzanyi bulona ku rancher echo cho mujja kwa mu kitegede njagala mbategeze ngo budde bukyali echo cho mu kitegede bulonji nyo ensonga endala eri bweti bamafia abali mu government muno bonga bo bakyayagala omuggalo gubeerewo olw'ensonga nti batya olw'okuba nti bizinesi zaabwe ezimu ekituufu ziri nti zifa sore bamafia abamu bakyayagala omuggalo gubeerewo olw'ensonga nti bo mu muggalo guno bafunamu kiri mirundi ebiri omuggalo guno gulimu embeera y'obufuzi okkakkanya amaanyi aga people power ne nop ekyokubiri omuggalo muno gulimu police amaje LDU okuba nti bafuna omusala okuva direct mu banansi baba kwata aidan disorderle bakwata boda boda batulugunya abantu babbe ekiro indirectly beesasula kati mbagambye ekintu kino kirimu ebirundi ebiri ekisooka ba state mafias baagala omuggalo guno gubeerewo olw'ensonga nti bizinesi zaabwe bo nga bo zikyakola ekyokubiri baagala kukakkanya byabufuzi essaawa zino yensonga lwaki ola nti bapoliticians abasinga obungi bye bazanya kukakkanya mbeera so si kufuna solution yangeri bagye bagenda okuva mumuggalo guno ekyokusatu poliisi amagye bonna abali mukuuma abantu bali mukubba abantu nga beesasula yensonga lwaki bakola ebintu bino kubanga tebalina sere zigenda sasula bantu bano ndoza mukitegedde bulungi yensonga lwaki nti bano abasinga obungi baagala nnyo omuggalo guno gusigalewo naye ate era mulimu n'abamu abanyigirizibwa nti bizinesi zaabwe zigenda kuba zifa olw'ensonga nti omuggalo gubanyigiriza nnyo ngenze mumaaso kati munauganda ali yampuliriza singa olunaku lw'enkya naye tekigenda kusoboka nakyo kiri mirundi ebiri okusinzira ku drowuni amawulire gempadde eŋŋambye nti mu miitingi esembye olwaleero kyetuyita sejiga kumina mwenda akachika kamuvuna njizivu kakoze alipota na mutaika nga kagamba abana ababala biseko ku mutimbagano nti okusibwawo kusigalewo tekugulibwawo nga balina ensonga zaabwe naye mujjukire bana abantu bamanyi okwekyusa nga tumaze okufulumya information naye nga ripooti ezze ku mmeezi essaawa zino bamugambye omuggalo gugira gusigalawo olw'ensonga bo bakyalayo bamaliriza naye singa babaguddewo olunaku lw'enkya nsaba buli munauganda yenna alina ebintu ebitundibwa oba ebisuubuzibwa nga bikyalimu akeeri oba biri mu sitoowa funa emotoka ojja ebintu byo bitwale mu maka ga oba mu sitoowayo ng'obudde bukyali kubanga missioni eri bweti nga we mbagambye nti ono musajja oba bano abasajja bapulaninga kuteekawo kintu kino kendeeza maanyi ga byabufuzi galiwo mwegumuluza nti gaggwawo ensonga endala yakwavuwaza omwana wa nambi nemikwano gye n'abooluganda abakola b'emikwano abali mu kitundu ekyamasekate ga uganda kyetuyita buganda nkiddamu singa olunaku lwenkya babakkiriza nti mukolekokko togeza n'oggula edduuka nti otunda bintu byo kola ekintu kimu kwata emaaliyo gijje mu sitoowa gijje mu dduuka dduuka nga nina buzisimufungize otwale ebintu bibiteke mu obiteke wo obafune duuka mu masanga oba mu ebweru wa Kampala ofune amaduuka musobole okusho musobole okukola ya maduuka otherwise mujje bitwe mu maduuka mugenda kufa obwavu kubanga kyentegeddeko nti bannanyini maduuka bano abagagga benyini abali mu state ate babasaba rent kitegeeza ki bwe munaate musasudde sente za bupangisa ebintu bino tebigenda bawebwa bigenda kuboyebwa naye nkusaba muganda nga obutagwa mu buzimu bwobalabalamu ebintu byolina mu dduuka n'ensimbi ezikubanjibwa ez'obupangisa togeza n'okola olutalo ngaolwana ne landiroad kubanga olwana ne museveni olwana ne kayindo tafiire olwana ne salimu sale olwana ne jereti olwana ne muhoozi olwana n'abantu abalala muganda nge bajja kusiba sinakindi ofiire mu bintu by'ekisiro bw'obalabalamu nga ssente z'olina zisobola okubeezaawo ngaemaali eri mu dduuka lyo nga sente zibakusaba ezalendi zenkanakana emaali erimu tolwana nanyinirtolwananadolo olwensonga amaduuka gamwe basinga obungi ebitundu kinana ku buli kikumi bagasiba ne worodingi ekufulu bazokyerako okugula ekufulu ekugula kijja kwetagisa okusasula renti bona oba tomulira emaali gyesonyiwe bona ogezako kayura eddoboozi olwalina abasajja abo nkulaire bagenda kusiba oba okukuba essasi kubanga bali ku biragiro by'abasajja abaagala ensimbi zaabwe ez'obupangisa ekyondoza mukitegedde bulungi ngenze ku ba bodaboda aba takisi n'abasuubuzi mwenna mmanyi nti mwagala kwejja mu muggalo naye nange mbawo amagezi geegano okusinzira ku ddowuli yange yaŋŋambye nti babataddemu abatamanya ŋŋamba abalingiza mu bisenge ne mu ndowooza yammwe be tuyita abakesi okuva mu bitongole by'enjawulo singa omuntu anajja n'amala gakwogereramu n'abagamba nti bannaaye omuggalo tugukooye tugende twekalakaase ng'alumbye ababoodabooda takisi abasuubuzi mwegendereze muntu ki azze obubagamba ekigambo ekyo state information gye yafunye egamba bwe nti nti singa balemezaawo omuggalo abantu bagenda kwekalakaasa bayiwe mu kibuga which nti state teri wiring kubalekakuyingira kibuga bajja bakuba amasasi kino kyeroka lubona ng'omusezi agule siyaani nti ngenda kulirako bantu bange yensonga lwaki mulabye aladisi wa kampala hudu husein omusajja omusiraamu akeera n'asaala n'azaala n'azzukuza ng'ayogeranga ali mu ggwanga etali uganda muganda nge hudu husein oli rdc mu rdc sirowooza nti kyewasomerera kyetuyita humanity oba obuntu bubanga oyogera ebiseera ebisinga nga oyogera n'abantu b'okulembera kimanye nti abantu b'okulembera bakuteeka mu ofiisi eyo obwala disi obukola ng'oweereza abantu so si mbuzi oba mbaata nolwensonga eyo bwogamba abantu abaze emyaka ebiri nga tebakola nti tebageza ne beetantala okujja mu kibuga kya nnyoko kya kitawo kya jjajjaawo kansubira tyoyinza okuba tolina muwadde boda boda naye ngaolwokuba oli mu ofiisi owa ebyo ebiragiro ojja okinambuka oyogera ebigambo bitategerekeka so statement ya rdc ekulagira ddala information drown gyempadde nti mwegendereze nnyo nga mwogera n'abantu abagamba bapika okwekalakasa olwensonga bano bambege babasindise babasindise mubasuubuzi badule babavuga takisi nabavuga bodaboda okubabega nga babagala okumanya enki endowooza yammwe mukino wana amala obbajjamu ebigambo bino buli muntu anaabakkiriza nabo akkiriziganyiza nabo nti muwekalakaase wajja kuyitawo essaawa mpawekaaga eitha bajja kujja mu dduuka bajja kujewo oba mu kitundu gw'onoobeera bakutwale gy'onoosibira tojja kumanyayo olw'ensonga nti bambega bo baba maze ofuna kyebaagala era baba kitutte gye kirina okubeera awo nno nvuddewo ŋenze ku mutamanya ŋŋamba gwe tuyita jim muhezi mukulu jim muhezi ero vidiyo ejja kukusangayo nkimanyi nakwoyinza okuba nga kwoli eitha mukazi wa muwala obalina essimu kubawulira vidiyo eno wavuddeyo n'okwasaganya kampuni y'abafere eya rasha gye balangirira nti baavu mponga byo tebalina ssente batandike okuteeka obuuma obuketta obuketta bannayuganda gye batambulira okuba nti mwagala kufuna nsimbi kampuni eno njavu naye si kyekikulu mukulu gimu hwezi mpulira mbuoliroyo omutendeke wasomera ludda wa tukimanyi nti rural development center mu kampala olwokuba nti abanyarwanda mwagitwala buli omu gyava asobola okufuna diguri n'afuna nebbaluwa omukkiriza okuteeka okutandika okukola obwalooya nge mukimanyi tukitegeddeko nti naawe ensomayo yalimu ebituli bingi nnyo okusinzira ku bifaana ebifuluma nga muli mu nsiko lwakuba nti kati ekikufuula nti olina ssente kwekuba nti mubbye buli kintu kye mulina mu nsi ne mukitwala kampuni eyalashe eno egenda okukuwa tekinologi ono emukuwangaani mu ddirukira mu constitution kimuteeka muoyita ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti obutasoma bulumi oku obutasoma bulumi okuze atefe twabagamba bomwajjo bomwali mulunde ente temwamanya nti waliwo kye bayita ba administrators eggwanga lyammwe eyabanyalwanda abafu bamanyira kuyo kuyola busa nakutema muddo so sifuga bantu yensonga lwaki muvaine mukola statement nga tumaze okuweteka statement gyenkola agikolangaani bwe tubanga eggwanga uganda lyonna tetunafuna system gyetuyita gprs ngebunye eggwanga lyonna gyetuyita endaga bifo nga tetuyina kintu kye tuyita permanent address oba location nga buli munnayuganda osobola omualocatinga waali n'omufuna n'omuwandiikira ebbaluwa n'agifuna ku address kitegeeza nti bino ne mukola mukola byabwere mukola manyo temusobola kukola kintu kiri smatic nga kiri well organized mu nsi ezaakula era ezaasoma nga n'abafuga basoma kabere nga ali mu offisi nga yasoma ebintu bino eby'okwetikka emigugu n'okwetikka ebintu by'emifumbi byaggwawo dda ebintu babikola nga biri mu system eri automatic kati mukulu jimu uweza njagala kusomesa oluwalira mukulu okulirira emyaka n'envizi kutuubye naye temanyi kyebayita tekinologi ensi ezakulaakula tebakyanoonyeza abantu ku masaati ensi ezakulaakula tebakyanoonyeza abantu ku mabaluwa oba ku mayumba ge basulamu era ensi ezakula tebakyanoonyeza abantu ku masimu omubbi bwabba ne bafuna finger prints ze ne bafuna ekifaananyi kye tebeetaaga mmogoba misinde baba bangi bajja mufuna mu Uganda kye mutasobola kukola mu myaka asatu mu etano nga mwandibadde mwakikola dda jjukira ne wiiki ewedde nabagamba nti mwe mwefula nti mwasoma naye mulina ebintu bye mutasobola kutegeera tugambe wano uganda yensi etamanyi muwendo gw'abantu bafa lunaku uganda yensi etamanyi muwendo gw'abaana bazalibwa mu lunaku uganda yensi ng'abantu obukadde ndowooza asatu tebulina baluwa ya buzaali olwensonga system erina okukolebwa nti ku ddwaliro lyonna mu uganda kebere health center 3 walina okubeerawo department oba ekitongole ekiwandiika abafu n'abazaaliddwa ngaomwana oluzaalibwa datas ayingira mu system kitaawe yaani nyina yaani ani amuzaalisizza bamuzadde essaawa meka obuvo bwona obudde buliruddawa imidiate nafunawo endagamuntu mu uganda tekiriyo mwakiteeka wali kwa mama house buli muntu ayogera gapula nagenda nafuna e eh, simanyi birth certificate naye nga mu system teriimu the same thing which is happening right now ogamba otya mugenda kugula tracking device mu tracking ne bannayuganda nga kimenya mateeka mu nsi ezikulaakulana mukulu kankubuulire bw'oba oyagala kunoonya kino mwakikoze era ne musetinga abayaye bammwe aba boda boda ne mubakavalinga bulungi ku kamera tukeribweti sokebumuzemu nessimu bana basajja badidde kampala erina mulooking tebakkiriza bodaboda etambula ereetikka bantu badidde batabani baba ba iso n'abasemwayo babamaza bijaketi baba bodaboda babadde bodaboda zadde nga musanvu buli bodaboda ngeya babadde jaketi kuliko abaalaaba ne balumba omuyindi omuyindi oyo abadde setup tetwagala kumanya kubanga system buli kimu kisoboka awe ah, mwatadde obakubidde omuyindi mitazinga ah, mitazinga kikumi waliwo police station ate nga bali amd kati njala kubuuza kino mwakikoze nga mukimanyi nti mwagala kutandika kuleeta programu eno yokutrakinga abantu nga mukozesa kavidiyo kuba kadde state funded era yadde stant gye mwakoze okulaga public uganda teri safe ekisooka bodaboda tezikkirizibwa kutambula mu kampala kyekisooka ekyokubiri teri muntu asobola kukkiriza boda boda zitambuda nga ziri, ziri, ziri mu luguudo lwemu bantu boda boda musanvu zigenda mu direction yemu bataddeko abantu babiri okutambula wadde mitas bibiri ku security eri mu kampala nkiddamu mu kampala okusinzira nga bwe kiri n'abaloko defense bwemwayiya n'amagye tekisoboka muntu yenna kutambula mitas kikumi ng'aweese kyekisooka baba amukutte dda bano boda boda omusanvu ezaali ziweesa abantu babiri babiri zaali ziragawa bwebanga sistanti ya gavumenti era emidia nemukabuliza ku social media it was a stant nga mwagala kulaga public nti kampala teri safe mutandika okuleta bino ebintu bya tracking device mbiguze abantu era nebimpromotinga nyo bitambula ku social media fetutegeera era tuyina amatu kitegeeza mwateekawo akavidiyo kano ne mukazanya ku social media katambule oveyo ogambe nti ate mulaba uganda teri seefu kati mukulu njala kukusomesa mukulu era njagala okwata ekkalaamu n'ekitabo mu nsi ezikulaakulanye era ezirina tekinologi bakola bwe bati mukulu omuntu yenna aowninga ekidduka kebere pikipiki emmotoka baasi loole kyonna ekidduka kasitafuna namba puleti y'ekidduka ekyo automatikale teweetaaga mugoba just emiya namba puleti esobola okutwala esobola okuwa amanyagana nyiri motoka eyo waasula omulimu gwakola location waali na buli kimu teweetaaga goba tekyobula tabagoba emiya namba puleti ekuleetera details z'omuntu zonna kyobola ne mu firimu bwemulamulafirimu bwamayimulafirimu muzino eza e, eza bambega oba eza police detective kasta bafuna namba plate kiba kiwedde mu Uganda kiruddawa ojo ubengalabe sima tugenda kola tracking device tuziteke moto ka for what use whom are you tracking are you tracking your grandmother your grandfather emitwe engalabe mulokanga muzunze engalabe musima ina soma degree na meka kubanga mwaita madinisa demusobola kumanya technology e bulaya tebagoba batemute bagoba ba bafuna namba plate omanya amanya g'omuntu enyumba wasula nanyini motoka eyo nawa wabeera tebategala goba mubbi ne kate uganda mufulumya namba puleti temumanyi nyiniyo yaani temanyi wasula temanyi mwemuki gwakola temanyi kyovula ti uganda nfu simple mathematics mugende dubai mugende ne bugende e kenya emiya namba puleti ekuleta ku adress y'omuntu naba nga si yabadde mu motoka eyo bakubuuza emotokayo yakoze omusango bweguti mu kitundu gundi nobagamba sinze nagibadde bagamba ani yagibaddemu nti gundi nga bakwata simple mathematics mulekerawo okubuzaabuza abantu mu bintu byekisiru bwe muba temusobola ggwanga lyaffe mulutuviiremu kubanga mwali mulunda nte biro temusobola bisobola tuli mu 21st century bitu mubijja bisobola temusobola bisobola okitegera temujja bisobola mwali mulunda nte muyola busa tekinologi yakyuka dda kati mukulu gwe minisita eyazze okwogera mugenda teka tracking device mu mmotoka tomanyi nakuoparatinga iphone oba android phone okuva ku ntandikwa yo ku setting yayo pakama omanyi kimu ku savinga namba kugenda ku whatsapp nakuba simu kyekyo kyokka nakutestinga message temusobola nakuoparatinga smartphones mwe basajjamu abalooza muli mu gavumenti era kyovula mwagesime mobile money bamubye era kyo kula mwagambye musima biki kati mukuru mulekera kusirwa za banda Uganda simple mathematics system irint the moment kastofuma number plate yimoto kanojuwo omuntu ku moto kaje oba osobola ofuna details zizo na anytime anywhere teweta ga muno musima toko ku tracking device mutu isembuzi oba nkoko number plate ye address y'omuntu yenna kati ataina motoka kasitaba nga ine ndaga muntu bateka butesi eri enamba gyemuyita simu mugitaani enamba eyo gyemugitaani nini namba bwe oteka enini namba mu system bweka pa bamanya ono lumbuye fredi asula gindi oba apangisa ku nyumba za gundi akola mulimu gugundi wa myaka wegiti eyo nini namba naye olwokuba nti system ya uganda nfu era ne kaadi za uganda tezikola kyoba nti tezirika emyaka kumi bwe ziggwako ziba zikola, zikola. kyetuva tubagamba muve muggwanga lyaffe muleke tukenyegolenga lyaffe kubanga tulyetaaga nakyo nkiddamu oliwa talina namba nga lina national identification card olugiteeka mu system olumbuye fred asula ku nyumba zagundi oba asula gindi kitawo yegundi mama we yegundi akola mulimu bwe guti abeera wano dito nebazifuna naye system uganda data system uganda teriwonayo nfu kitegeera kati ngenze mumaaso gwenkuvuddeko gimuhwezi muleke okusiriwaza bannauganda muli mukwagala kubba kati eno message njagala egende abantu babiri bano era mukandoni silivia njagala olete amakuddeko n'omuntu okwetonda okulinga nga swit bom okulinga watermeloni mani wafunye sete kubamu state house oziwabu nobusajia bubili obugendo tambula nga mfuna abantu okulumba batu chakulanyi center mfunye information okuva mu nsonda aza sigika silivia mukandoni eita na mutabi silivia omuchara eita omusawo omuganda ngatana wadempewe nyimpi oba wadderubali amutambulirako atunda sere ne misikisa ejasibanyi subsonic abavuka bano babiri babawadde ensimbi batandika okukola interviews online tv kuno kwekuli akantu kabaita simanyi sb4 media oyo mvubuka kuliko n'omulago baita simanyi ibrahim kasono omukozi wa state house era nga neyebuzabuzambu simanyi munnamawulire bano abavuka bawadde sente okutandika okuhostinga abantu abagenda okumalula kyakulanyi senta munkubuulira ddeya bakole omulimu guno nkufuneko wano nja kukuzaayo ewamulya nti nkiddamu sente wazifunye ogenda zuwa lomvubuka osimanyo wa mwegadanga na SB4 online TV nono yeita Ibrahim Kaso waya kona waya konziba oba wese bada niko kusitinga abantu bagenda kufuma rwa chakula nyisenda mu olokuwa ntia koze comment kuba kubana bavu mponga byabe yita bayimbi abali eguru ababona abona batandika okuma rwa chakula nyisenda mu sente wazifunye na yenkula bula the moment bana ababili bakola mistake ne ba hosting omuntu yena vuma Robert Kyagulanyi center mu gwe Sylvia Mukandoni ngenda kuzayo mpake wa muri anti nkudde mukole mu full video oje na tubulira jo jane sent gwe gwe nkubulide osagala kulu wako kugali bonovuka obubiri kana kuri SB4 wo akegadanga nako simanyi wane sede zako lembaga zaba mu state tuchimanyi bulungi nyo nono mvuka gubaita simanyi ibulake mukaso ono simwe bakola ka tv ki bwaba descente zavu demo state kubanga tuchimenti bakoze ba state batandika okuba nti bawostinga bantu bamalubala kyagulanyi sentamu olwa komenti gye yakoze kati kakutande bwe nja kuzayo wa mulya nti gw'oyita kitaawo nga te si kitaawo ojja kutegeera ekyakuzaaza awo nvuddewo sigenda ku lwawo kati bannayuganda njagala muggula amaaso muteeke akabina ku ttaka mumpulirize bulungi nyo message njagala egende bannayuganda mwenna mfe information akawungezi kalirungi ngamba bweti e, mujjukira we nabagamba nti abasajja bano bafuna eddagala okuva mu nsi zebulaaya ku bwereere wetwogerera essaawa zino gavumenti yomumpembe yosatasaano wakarekyezi eyaliko omukulembeze w'eggwanga bafuna eddagala eryobwerere eriteeberezebwa okuba ntegera kuyingira mu bukadde busatu kubuna obw'abantu nga lyabaweebwa ku bwereere babazira kisa eddagala lino lyonna balikutte batandise oditeeka mu sitowa zaabwe gamba nga private hospitals ne clinics ezaabwe abakozi ba gavumenti nkiddamu abasajja bano omuggalo gwasooka paliamenti yayisa ensimbi empya n'enkadde ezirabira bannayuganda n'obbawa buli kimu n'okubakuuma n'ebintu byabwe sente omukyalo ono gwe bayita dana twine tunaweza tunaweza, tunaweza atwine Diana omubi ne mubi munne Ruth Acheng bwe bakola emirimu gy'okubba eggwanga ku biragiro by'omumpembe yaliko president wa Uganda wakalekezi baggulawo balina clinics buli wamu mu Kampala ne mu Uganda balina amalwaliro agaabwe n'amalwaliro ag'abantu abalala eddagala lyonna eryabaweebwa essaawa zino batandise odditeeka mu private clinics ne private hospitals kyova olaba nti omukyala ono dr luther acenge ateme dr luther acenge ne mubbi munne tunaweza maana atwine dayana bavuddeyo ne bakola statement egamba nti omuntu yenna osobola okuapulayinga ne bakuwa nebakuwa permission okuba nti osobola okusapulayinga oba osobola okwenyigira mu bintu by'okugema bannayuganda kati njagala kubuuza tunaweza maana dana atwine ne mukyala luthe acyenge abbira mu galubindi neotemegerezanga magaasala omwala maama kuva ddi nga minister of health efuna babuloka ab'ebicuba tukimanyi nti mwe gavumenti yamwe okuva kunakulo yajja mu uganda ebba bubbi tewali kintu kyemusobola kukola nga kituufu esawa zino mwadidde kampuni zammwe zonna mwaziwandiisizza ze mugenda okuwa eddagala lino nga mugenda ditunda katale nga muliwo abantu olwensonga mu nteekateeka y'omumpebesotaanwakalekezi enkya bw'anaaba nga alabiseeko mwamuwadde empapula agambe nti amasomero gonna ge tuyinza okutta abasomesa n'abakola mu masomero ago balina okuba nga bagemeddwa by all means ani agenda obagema mulina endagiriro eziri special gyemugenda obasindikamu kliniki zammwe n'amalwaliro gammwe babageme ku sente ezaabwe bonga bo kitegeeza muba muyingiza era ne proposa gyemwawadde yaliko omukulembezo nti bwekuba kugulawo officiale wonna abantu bonna baingira mu kampala balina okuba nga basinga obungi bagemeddwa bagenda kugemebwawa nga gavumenti omulimu mwagwejjeeko mwagwadde private companies oba private hospitals kubanga zammwe ekirala mugenda teekawo nenteekateeka egamba nti omuntu yenna asuubira okuba nti oyagala kuddukanya bbaala oba ekifo kyonna otekeddwa okuba nga naawe oli mugeme nga n'abantu bo bonna bageme kitegeeza mugenda kulifaninga abantu bano mukiriniki zammwe mu malwaliro gammwe era yensonga lwaki mwagambye nti uganda okugijja mu ggalo at least tutekeddwa okuba nga tugemye obukadde butaano bw'abantu eddagala bagenda ddijja wa nga wetwogerera sente z'omuwoomusolo ezisukka mu kakadde kamu emitwalo nkaaga akaddoola sente mwe kennyini mwazibba ne muziteeka ku private account ezammwe ne muzibba lina eddoboozi siri yange lya mukiise wa parliament owa nup eyavudde naga nti alina obujulizi muwulire bulungi sente zetwawaayo okugula eddagala nti kampuni ezituguza eddagala tezatubagano tuguza eddagala hmm. ekyondoza wakiwulira hmm. nga tugamba banne tulina sente zaffe zetwateekayo lwaki tetugula ddagala nebatugamba amakampuni agatuguza gaagaana okutuguza munauganda njagala owulize bulungi ekyo minisita acengi yalimba ekyo minisita yatulimba mm. ekituufu si kyekyo mm. sente zafulumizibwa sente zafulumizibwa neziteekebwa mm. ku akawunti y'obuntu anindivijo anindivijo ugandan akakadde kalamba mwobukadde lukaaga ezaddo 1.6 akadde kalamba mwemitwalo nkaaga baziteeka ku akawunti y'omuntu kalule anindivijo buno wewali enaku yange hmm. nebatugamba sente ezigenda okugula eddagala kampuni eri bufalansa nebagamba twetaa kampuni eri bufalansa etuwa eddagala musoke mutuwerezeko samples eza testing hmm. samples bisatu atano musatu i have this information with me hmm. batugamba ok kampuni nega mulete quotation nebawereza quotation nebakola ne kampany eriawo ku bomborod eriawo ku bomborod kampany nekotinga bulungi nnyo nebagamba twetaaga okakadde kamu emitwalo amakumi asatu wuliriza okugula eddagala lino dozeezi emitwalo kumi n'ebiri nedoozi ezendala emitwalo kumi nebiri gyemitwalo abiri mwena ezeddagalira lirina okujja okuva mu kampuni ey'ebufalansa sente ne ziba ku akawunti ya ministry ya finance ne zigenda ku akawunti y'omuntu an individual quotation yali ya sente akakadde kamu emitwalo amakumi asatu aka dolla twogerera mu million dollars bwe buwumbi kumpi nga butaano bano ababbi abali mu ministry ya finance mukifo kyokuteekayo akakadde kamu emitwalo amakumi asatu ne bateekayo akakadde kamu emitwalo nkaaga aka dola mu kifo kya 1.3 ne bateeka 1.6 million dollars that is tugenda kumpi mu buwumbi butaano n'ekintu mm. ekisinga okuluma sente tebaziteeka ku akawunti ya kampany yalino tuweereza eddagala baziteeka ku akawunti omuntu an individual mm. oyo gwebaterakosetebwa yes, yes. i called this african this ugandan hmm. nemukubira biyambulidde kalo ojja kwewunya tugenda byogerako mukakyukako sasi uganda wetutuseiyinzakubaeriyo nenimba embaka wa palamenti nekyokuba mbaka wa palamenti nga tokitaddeko tebantuzangako mubigambo ebbanga limaze mumawulire sente nemukwata sente z'abantu nga otation yakakaddekamu emitwalo amakumi asatu akadoola nemuinflatinga costs abantu bali mukufa kalula abantu baffe bafa nemugamba tugenda teka kade kamu emitwalo nkaaga hmm. sente ezo nemugano zitera ku akawunti ya kampany kampany nerinda banna uganda tulinze tubaweereza edoozi nga temulabika sente nga zagenda ku akawunti yomuntu bwetwogera era kino mulidde bulungi diana tunaweza maana atwine luth acheng mulina okukwatibwa mutwalibwe musibibwe oba gwantanama nabe n'ebisumuzo bikwasa eggoonya ebitwale mu indian ocean mujja tubuulya mukoleraani tunaweza maana dayana twine dr luther cheng neinformation dda gyembalinako basenior doctors oba consultant mu ministry of health abasinga obwonji baweereddwa obutwa due to the fact nti baagaana okukkiriza enkola yammwe eyagadibe nga lyengaembwa etunda omuzigo nti bwenegunadiba ngenda gwerira thats why tunaweza maana atwine you are not qualified to be in that office there are so many professionals who are supposed to be there to advocate on behalf of ugandans but due to the fact that you are refugee and you are among the intruders you are there confusing ugandans and stealing from ugandans tunaweza maana atuine Diana Ruth Acheng these days there are so many professionals in Ministry of Health who are disappearing day, on day, day by day they are being assassinated by the mafias from in the system because you are eating the taxpayers money muri kama na Uganda bafe katumwata do private companies simbu zigi ndagewa banda Uganda na ye on whose behalf on whose costs kubanga mwakola kliniki mu kampala mu uganda yonna buli kimu kifudde kyammwe you think bamufa mugendagira n'ebintu bino muggulu diana tunawe, da, tunaweza maana diana atwine luther chenge ne babbi bannammwe mulina okukwatibwa with immediate effect tetwetaga nabbatekaku musango gwa treason mwetanga mwetaga firing squad okukwatako kuteeka wali mu lubiji kukuba kopa gwe novaawo n'ebintu byona nebikwatibwa nebitundibwa ku nyondo n'abaana bonabo ne basibibwa tunaweza maana atwine dayana mwoleko kuzanyira kula bwanda bana Uganda kuba sele zino at the, at the last at the, the last minute bibagendo zisasula abana babantu bamaze 2 years home tebasoma due to the fact muteka bintu byechiya yokubira mu abana Uganda nzibali mu lock down due to the fact muri mukubira mu business simbi muzimba zigrofa omwana omuntu afunya olubuto olokuwa nti ali idol tasoma omwana omuntu ali mu commerce sawa zintu de facto omkute idol tasoma musajja mukulu yawola obukadde ataano akole bizinesi mu kampala musibi otaddewo loko dawuni kuba mwagala kubba omusajja enyimba bagenda gitono bakuliza abaana be kubanga mwagala kubba bubbi lwaki eggwanga muliteeka mu bintu byekisiru bino mugenda ssente zino ziteekawa era lwaki muteeka bannauganda mu ntata eno bweti wano luli omusajja yajja n'abuuza oye wano omusajja yajja n'akubuuza mu parliament committee n'akubuuza vaccine ekola mulimu ki gwe yayita simanyi dr acheng wali mu munnyonnyola watandika mujeriga bugirizi ni musawo wabisolo mumugamba veterinary tosobola kumanya bintu byakujjanja abantu because yenkola gyemukola okukendeeza abantu amaanyi n'okubajeriga mu kimwagala so gwe mukyala gwe tunaweza maana atwine eddayana wenna osiwuse ekikusiwusiza bubbi akyenga okogganye ekikukoganyiza bubbi on the expense okutta bannauganda abantu bali mulokodawuni amasomero gabe bagatwala bbanga zigatwala wa busiri wemwagala kubba abaana bali waka batandise okufuuka zombi kubanga tebasolo bali aida ndisodale mwagala kubba bubbi abantu bali mukufa enjala bali mukwetuga bawandika abalwa ati nze nsi eneberedde nemwe muli kuseereza omwomusolo muli mukulya kubanga mwemwagejja ebisakiro mwagala abaana bamabaso abaana muganda oba mu uganda batutta emyaka eriri tebasoma bali mu kibiina ki tunaweza maana diana atwine kan you explain that for two consecutive years abaana bali mu kibiina ki n'abaali balina okugraduatinga two years back nabo tebamanyi woyo bali jjukira buli mwaka oguyitako omuntu aba akaddiwa nga tanakyeyekoledde ngenze mumaaso allright nga be nabagamba gye buvuddeyo katono nti bannayuganda mwenna abasuubira okugemebwa nga mugemebwa mu uganda mwegendereze ebintu ebiri mu uganda si bituufu byonna ebirimu eddagala ebagenda obagema situufu mwegendereze era kati njala bategeeza nti eddagala eryali lisindikiddwa oba mu maserengeta ga uganda eryokugema abantu baayo nga ddyo ttuufu libulako akaseera mpawe kaaga okuggwako so minister of health wepo ne state house bazzeemu ne bategeeza abantu beeyo abasawo baeyo bakomyewo eddagala eyo erigenda okuggwako balikomyewo wano mu buganda baligemesa abantu ate basindikira eddagala eddamu ettala kati buli agenda okuga ntibagendaku kuba empiso enange abikanga yabikanga nze sijja kubaayo mbabuulidde eddagala lyebasindika eri wansi mujjukire buuza munaali awo engeri gye bakuumamu eddagala lino erigemesebwa mu biseera nga bino liyina sitolegi yaalyo ngeri special lirina kubeera nga likuumiddwa ewantu owanyogoga bwe tubanga neemulago tetukyasobola kufuna tesobola kufuna mochale oba tukyasobola kufuna mochale esobola okutereka emirambo ebibiri nga teriyo mu referral hospitals zonna ezisinga obungi mu uganda fridge zaafa kati bano basobola okumaintaininga eddagala lino dosi nga tolole batadde mu private sectors oba mu private clinics and hospitals kitegeeza abantu abasinga obungi mugenda kukubibwa eddagala efu mugenda kukubibwa obutwa mu fe era eyabalula ejja kuba esiridde kati mbagambye eddagala ebasindika wansi eyo eritakoze kubanga abantu be tebajja bege bebaagaana bagenda dizza mu nnaku ezitali zaawala naye nga balireeta wano mu buganda wakati bali kuba baganda era baffe kati muganda ali awo oba omuntu yena ali musemakati wa uganda ngaoyagala kugema genda bakugeme onaawulira ebinaava mu mpale ey'ebiraka nenze mu maaso gwe munnauganda ali eyo ngaoyagala enkyukakyuka oba togyagala eno message jo wolabira omukulembezeewo yenna oba wa NRM wa FDC wa DP wa NUP nga promoting abantu okuyimwa oyo mulabe namba emu obulamu bw'abantu olw'ensonga bannabifuzi abasinga obonyi bawadde ensimbi okupromotinga ekintu kino era yomu okuba batadde ku muggalo nga temumanyi kubanga bo mu ssaawa eno mu kugaba emmere bepulaningira akalu ka bbiri abiri mukaaga so si mwe muliko essaawa zino nsobola ndowooza munfunye bulungi ekintu kino tugamba bweti nti eri abantu abagaggawalidde mu muggalo guno eri abaavuwaliddemu bannabyabufuzi oba wakibiina ki ng'ali mu kugamba abantu bemugende bebakuba empiso era nga ye akinyumira nnyo okubasindika mubuuze bamugemera wa information gyenfunye nti abasinga obungi balinnya ennyonyi ne bagenda mu nsi z'abazungu ewali eddagala balowooza nti ddyo likola ne bali bakuba ne famire zaabwe ne badda mmwe ne babateekamu opika mugende babagemmere nga kyebabagema nabo bennyini bakidduka dda badduka dde ekibambulira kati nno njagala bategeeza munnanga atali okutambulira kusibira yamenvu oyo akubira enduulu munabyabufuzi genda bakugeme naye nga kyakusindikamu ye yamala genda muliri eri abazungu bamugeme eno bakuba kirala nnyo ye kyakusindikamu mwegendereze olwensonga funye information entegeeza nti okugemwa kuno kugenda kubeera kwakwabuwaze era nga n'abaana basinga obungi abaali bakola mu factory ezenamunkekeera ew'omumpembe salimusale abasinga obungi abaana bano babeddagala effu era bagenda batondoka omu ku omu ekyo kyantegezeddwako kokka omu eyali omukozi waayo ye yadduka oluvannyuma lwokuga nti nze bajja kungema naye ate omucyayina omu kubacyayina bakola mu kampuni ne bagamba you ugandan so stupid why do you allow this vaccine this fake vaccine from china you are going to die this is this is poison omucheri nanga yagamba omwana munda uganda era omuvubuka ono yolwakitegera omulimu nagusuulawo nabenyika mu nsuwa nagenda naye bwenafunye information eno nentegeeza nti mbategeeze nti mwegendereze nnyo ebintu ebibateekamu kubanga bannansi abagwira b'ensi engwira bakimanyi nti n'ebintu byemukozesa bebakozesa ku mu uganda byabulabye Mwana ono yabinyika mu nsuwa ne yeddukira ng'amaze okitegera nti bye babagamba bifu era yamugamba yennyini bye bakabireeta mu uganda bye babikozesa bagamba nti why uganda so stupid you are to be ah, ah, ah. kuba mukimanyi nti bire ebintu byetwogerako era byabazungu bali bintu bino basobola okunkwata amalaka so mbategezeza mutegere ng'obudde bukyali anaabaluguddemu yanaabakitegedde ensonga endala njala muntu agingira wano eyita omugagga mu Uganda naye nga yajja talina adde andaweya eziwera essatu nga talina adde engatta essatu eziwera nga talina adde empale eziwera ettaano nga n'essaawa zino ensimbi zalina empya n'enkadde ojja zimubuuza envuvu n'obuwuddo nga tasobola zikugamba njala muntu agingira wano george akandanaho salimusale eyita omugagga wa uganda naye bwamubuuza yaani mu uganda tasobola kunnyonnyola kubanga tasobola kunnyonnyola kika kye wadde wasibuka wadde wali ensibuko ya kitawe nenyina waali kubanga bamuzika kumpi ne kabuyonjo ya mukuru we yosetu basino mtano wakari chizere kumu kulembezewe guanga kati wano wali wali ukulele kombe suwari ntandi sekwenti mwuri ya mwuri jo chewa hita wealth creation ni ingate mchimanyi wealth creation baji itera ubani era njagala muntu ali ya ngambi munda Uganda tibawe daka kadeka mwa wafunye sende mwa wealth creation ila baga gawali de mchi njagala nchamu chikele mchitele kumutimba gano baba kula batu badira abantu abekolele de ebintu byabwe mubitundu byonna byeggwanga nebajja babawaddiiru nti twagala kujja kufaamu yo okukapcalinga vidiyo engeri gyokozemu ebintu bino tubiteeke mufaano nawe tukuteeke mu bintu bino obenga tukufuula wealth creation agent ngaabantu bakulabirako bagenda bakwata obutambi kwetoola eggwanga lyonna basajja bato bakazi bato ebintu bakoze ne babifiriiminga ne bakuwaddiiru bakuwa n'obusente gwe nokkiriza kumbe bantu bagenda kuyoola mu didi naye ngaomudidi guno gwebayoola gulaga luddawa njagala omuntu aveeyo andage bannayuganda bawera akakadde nga bafunye sente era bagaggawalidde mu kiyita wealth creation kyemutamanyi kii kino tuula kalira wealth creation bagiterawo baani bali ba beneficiaries era bafunira muwa bazifuna batya ntandise wealth creation gwe gumu ku mukutu nga we mumanyi nti museven ne babbi banne bayisa nnyo sente mu byokwerinda ne bazibba nebagula amataka ne wealth creation gwe gumu ku mukutu oguyitamu ensimbi ezitaliko mbalirira kubanga za muto wa mukulembeze wa ggwanga eyeyita george akandanako salimu sale information entuuseko olunaku lwaleero entegeezezza nti abantu bangi abagwira bagabanye ssente zino era nga zabateekebwawo nga entandikwa yaabwe okusetolinga mu uganda n'okusetolinga mu nsi gye bava abantu abasinza okufuna mu wealth creation mulimu abasumaali abaluituria n'abanyalwanda ngera ezimu ku example sente zino omukulu kenyini George akandana hosali musale sente zino abadde aziwa abanyalwanda abaletebwa mu bus nga basinkana ku hotel ye esangibwa e, esangibwa emutundwe era eno bwe yategeera nti abantu bamutegedde n'asenguka mu kitundu kino n'atandika okuba nga dilize azikolera mu bitundu ebirala byengendo bagamba watuogerera abantu bano buli ajja go bajje Rwanda obago bajje ritwo Ethiopia bomo Somali afuna emit afuna obukadde nsanvu obwa Uganda hadi cash either bazimuwa mu dollars oba bazimuwa mu Uganda cash asetulinga wabayagala abasinga mu jolufu ne simbi zino baddayo mu nsiza abasinga basigala wana basetulinga naye nge sente zino ziwewa abagwira okusetolinga mu Uganda batandike business n'okugula amataka n'okuba nti bafuka bannansi mu bintu bye balina okukola abantu bano bagira mu bus ne bayingira eggwanga ne basisinkana omukulu ono ne babawa sente zino era ne bazikola bye balina okukola ensimbi zino bazifuna nga basinzira ekibadde kisinkudiino ezasooka zonna badde bazikola ku seleni suits eno hotel esangibwa mutundu eyo era nga salimu sale yaginako obuvunanyizibwa salimu sale bamanyi okumanya nti bamutegedde nadiirwa eno oba puroguramu eyo n'agijjaawo n'agitwala mu hotel yo endala gyebayita macheda palms eri buyala ku luddo lw'emitiyana okulirana oba okulirana ew'omugenzi zimula mugwanya owali ekyuma kya sabbuuni bw'otuuka awo ojja kumanya kye bayita macheda palms oba suits wewali kampu ye gye yateekayo hoteri nungi nnyo oba hoteri nungi nnyo eno kati jasinkana abantu abagwira bonna bebawa sente zino okuba nti bakola bizinesi zino nkiddamu project yeno yatandikira kusera ne suits esangibwe mutundu eno ya salimu sale abantu balabanga basi zayingira ngeeno ngaabantu bayingira babawo ensimbi hard cash nenga sente zino zonna tekuli munnayuganda zibenefitinzemu okujjako abagwira yensonga lwaki bwogenda mubitundu ngekisenyi abasomali bakola bizinesi ezabantu babulijjo abeeritria abasomalia yensonga lwaki njagala omuntu ategeera bulungi era nga wasomako omunyalwanda w'emyaka abiri emabega n'omunyalwanda owa leero balina enjawulo y'amaanyi nnyo mu nyingiza n'enfaana n'entunula n'enneeraga n'entegeera wepona obuyinza bwe balina dukopi nkiddamu since wealth creation started tandika okukola survey between the foreigners abali mu uganda omuli abasomaali abanyalwanda abeeretria bonna mu location embali they are well off they are doing local businesses balina amaanyi bakola buli kye bakola bawoninga n'amataka ne mapoloti balina buli kimu nkugambye omunyarwanda mu myaka kumi n'etaano emabega nga tebanatandika wealth creation balina amaanyi era nga bawoninga amataka balina ssente why is it now after wealth creation sente weziri nze mbuuza nziraamu wano nzira amu wano omanya abantu bagera ku tv muno bwa uganda baddamu okwefuulafuula musome bala tv no sense obo temuli content mumujja wano nze nkugambye since lwe batandika wealth creation abagwira they are more powerful in business powerful in security bagula amataka balina amayumba ne rent fees zakyuka mu bitundu byonna gye bali kubanga babenefitinga direct mu sente ono sali musale zabawa bazibawa hard cash compare the foreigners 15 years back before the creations before recreation and now you'll get the right answer as you speak right now awakana si kyawakane banna uganda mpulukutu z'amiso tazigenda na migo mika anaaba kikutuuseku nga totegedde mukama kuwa ekiwumulo ekyemirembe n'ekitangale kyona kikwakire mulitegeerera mu ntaana ng'abaana bamwe babonaabona abategedde mujja tutegeera the arrogance the proudness of the foreigners in uganda is unbelievable Where do they get money? Because they're supposed to be treated like refugees. Where are they right now? And where are they situated? Ask yourself and they get the answer. Genze maso. <sighs> All right. nga mfundikira akatambika nakolwalero onakurencha probability kiri mirundi ebiri either lockdown mujjawo oba mulekawo nebaggulawo ebintu ebimu naye ngaekintu ekiri probably okugulibwawo ye inter transport o interdistrict transport oyo yoshua dir bagenda mujja bagenda mota olwensonga abantu abasinga obungi abali mu state bamafias balina business zebatambuza balina baasi balina zi trucks balina buli kimu ezitambuza bizinesi zaabwe zibadde somehow stack during the, the, the, the lockdown nga tewali interdistrict transportation so theyare suggesting interdistrict trans, inter transportation ateebwe kigenda kukolebwa ekyokubiri in case amasomero gaguddewo wagenda kubeerawo compalisale vaccination of all teachers but mugenda kusasulira ebintu ebyo by all means if not soto genda kusomesa era wale vitu bagenda kuteka unga oina kubanga oli mugemo chifuna boba tuli mugemo tibagenda kitogenda chifuna echo mukitegere nenga cho ekya loko down either bino byenjogedde binzo bachosa oba loko down omule kawo probably abamba shakuleta suggestion ya 24 more days abasembyo balese more 64 days bayinza okutema temamu oba zikubawo olumu oba okugamba nti e eh, aa ah, abantu bategedde tuli babbi tulina kye tupromootinga okukiggyawo those are what possibilities mumpulidde bulungi saagala munkwate bubi ndoza mumpulidde bulungi mumpulidde bulungi nnyo kubanga bano bizinesi zaabwe eza kiriniki ne private companies ezigenda okumanaginga bino ebintu tezinatelera bulungi kati baleka olokodown ne baleeta amateeka ekitegeeza bizinesi zaabwe ne kampuni zaabwe zigenda sigala nga ziri legit ate nga zikola remember these companies are owned by those ones in the minister of earth and the state house nobody else so they are proposing either 24 more days or 68 days more but bapulipeeranga kwagala kubba eddoboozi ly'omubaka muliwulidde ate n'akanyomonyo mukasusse okuba bannayuganda mukirekere awo nga nfundikira olwaleero njagala bategeeza muna bannayuganda messagi eno eri bweti bannayuganda njala tuvemu obutiitiizi ssemateeka w'eggwanga akuwa obuyinza kyenkanyi n'omuntu yenna oba ali muyunifoomu oba atali muyunifoomu akutte muntu batakutte muntu okujooga kw'amagye ga museveni kususseeko n'okwamiini polisi ennaku bbiri emabega yagoba omuvubuka okumujja ennankulabye nemusanga ewa bakuli emmengo ku nkulungu nemutomera omuvubuka n'afiirawo olw'okuba nti be bali mu mateeka omuvubuka bambi bamuziise era mukama mumu ekimula ekyemirembe oyo si ye yekka mu ssemateeka wa uganda omuntu yenna ayambadde yunifoomu y'amagye oba eya poliisi oba eyalocal defense obeera olina kukuuma munnauganda n'ebintu bye so si mujjako bulamu bwe mu nsi teri muntu alina buyinza kujja obulamu bwa muntu era n'okyateekesawo gano amateeka bazungu baagateekawo naye nga bibuliya gye tusoma omuntu yekka alina olukusa okujja obuyinza yeddunda namugereka allah subhana wataala abasigadde gano amateeka gajja ku nsi gaali gakukendeeza ngeri bantu gye baali bettamu kwe kuteekawo amateeka ago kooti otherwise enkola yalingawo yalinga liiso ku liiso an eye to an eye nzijjamu eriiso nange nenkusanga nenkujjamu eriiso embeera y'amajje okukuba bannayuganda poliisi okutomera ba bodaboda obatta kimenya mateeka olw'okuba nti tuli mu nsi yabamusibiramu bwa abatayagala mateeka bakyakola ebintu bino ka vidiyo akatambudde ku social media omusajja owa military ng'akuba munnayuganda empi omusajja omukulu afukabidde omukuba empi kyennyamiza nnyo okuba nti uganda wano weeri eyaabaaba soma naye nga ddaba taasoma mwabakola ebikolobero okukyankalanya erinnya lyabwe kano kika vidiyo mwakala edda ku mutimbagano naye musajja gweoyina empisa era oyina obuntu bulamu niye oyinza okuba obulina nga tomanyise mateeka ntosobola kunkuba mpi ngaoyina mundu eyo nga sinakukwata kavidiyo ka mukala mwakalabirabedda ssebo tosobola kunkola kintu ekyo nga sirina musango there is no way thats wy nabaga ndize seetonda ku nsobi gye sikoze tosobola kunkuba booti from no way anokuba booti over my dead body bwembanga muggulu eyingira batukuvu oba tukirivu era bwembanga muggulu basala mazima nokuba nga sirina musango gwenkoze tugenda biri muggulu kola olunaku tosobola kunkuba mpi bwoti nga nfukamidde wansi one omusajja amulaza respect nafukami namugamba nsonyiwa naye nga nakyamuvunanira takirinaako nango banai okujjako nga nkoze musango ate musajja nabanga yabadde yakoze ensobi yafukamidde musajja munna okutuula ku mavivi ga abiri n'afukamirira it is a sign of respect kyebayita omusajja manihood okufukamira n'akola bwati n'omukuba empi n'omukuba ensambagere nyala kubuuza gwe omusirikale mirundi emeka gyeyali osanze omusajja ngaafukamidde musajja munne ngojeko buwango bofu wa buganda ati abakazi bafukamira abasajja miruni emekaje osanga omusajja afukamira niyo musajja ambole afukamidde ku mavivi agge mukama wange ensonyi wa n'omukuba empina okuba ensamba ge nkubuulira bwebange gulingira mbatuukirivu nga sina musanvu ebankoze nonkuba obuyi awo nfufu yefuumuuka mu bbanga eitha gwonzita obanzi nange nkutta kubanga tit for tat constitution ya uganda ekugamba you have to defend yourself in such circumstances kyetuyita self defense kneeling down was enough for that gentleman to be forgiven okufukamira kwokka yabadde simbo eraga nti omusajja oba yakoze ensobi yeetonze bwe mbanga omusajja atalina musango nomukuba empinga yenze atwala tugenda kufundawo kubanga constitution empa obuvunanyizibwa okwedifendinga tosobola kunkuba musinu nga bwokuba omusajja ono it is impossible nokuba omusajja bwane omusajja alikumanomukuba omusajja alikumanyiriwaki poliisi amagye ah, mukola training kyetuyita physical training naye after physical training mugenda nemusomagenda musoma theory mwemusomera n'amateeka ekintu kyemulina mubwongo bwammwe kiri ekintu eki nti mundu yebataasa but ebisigadde you are nothing omusirikale oba tolina mundu obeera nomu person like me era nsobola okukuwambala ekuba engumi nenkuttirawo just because you are holding a gun you feel you are so superior than others mulekeraawo okutulugunya bannayuganda wekubamu kifuba nga enkya tolina mundu wekubamu kifuba nga enkya tolina mundu mulekeraawo okumanyira n'okutta bannayuganda tusisinkana lunaku lwenkya mukaaba nkumi natakumi na mpeera bannayuganda ekiseera kituuse eitha mwesalirewo mufe obwavu nga mulaba oba mukozesa amateeka agali mu constitution buli kimu kitegedde mukaaba makumi natakumi na mpeera musibe bulungi mweraba nga sinagenda ngera okutumira ku bannayuganda mwenna abali ewakana bali mu diaspora abangoberera mwebali kungoberera mwebali kunjagala nange gyendi ne bannabyabufuzi abali mu uganda please mwebereremu mutegeerwa kya bantu babalonda mukama akumira takumira mpeera mweraba